аномалией маслины, я уже лучше пулю выберу. в зоне, о, не примелькалось уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазке таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, скиф. новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. удачной охоты, сталкер.